As docei de Manzaneda volveron a clase despois de seis días de folga. Protestaban por a decisión da Consellería de suprimir o servicio de cociña do comedor e sustituílo por un servicio de catering. O Concello de Manzaneda quise optar a xestión da cociña do comedor escolar contratando un cociñeiro e unha cociñeira. A Xunta de Galiza Comprometeuse a aportar o Concello 2,85 euros por neno que comera no colexio e día, con un total de 11.500 euros anuais, un 14% menos que o que se lle ofreceu o catering de Ser Unión. Sen embargo, ainda así, o Concello de Manzaneda estaba disposto a levar adiante o comedor escolar apoiado polas, pola AMPA que poría a diferenza no prezo. O que non se entende é por que a Xunta de Galiza ofrece un prezo maior a unha empresa privada do que lle ofrece a propia administración. Está claro que o interés da Xunta estaba en obter a concesión e non en que o prestara o Concello. A municipalización deste servizo conseguiría ofrecer un servizo de calidade, xerar un posto de traballo e, ademais, garantía a utilización dos produtos da zona. A AMPA rexeitou dende o principio que o menudo dos seus fillos e fillas fose suministrado por unha empresa que en este caso trasladaba a comida para os rapaces e rapazas dende Porriño a Manzaneda. Non é preciso ser moi suspicaz para advertir que este modelo de concesión administrativa busca eh, unha doble vía de precarización do emprego no ámbito da administración pública. Por un lado, A Administración recurre o pouco, as poucas rigurosas modalidades de contratación temporal e, por outro lado, utiliza de forma excesiva a xestión indirecta. A externalización dos servicios contribuye a reducir a seguridade, a estabilidade e as garantías dos traballadores e traballadoras. O traballo prestado en réxime de dependencia perde no seu trasvase desde o ápido público ou privado garantías básicas que contribuyen a asegurar a calidad precariedade, tornando o traballo precario e inseguro. A vixencia das relacións de traballo do personal ao servicio da empresa concesionaria deixa de estar suxeta exclusivamente ás vicisitudes do desenvolvemento do servicio para vincularse tamén ás que podan afectar a relación entre o empregador e a administración. A finalización da concesión pasa a convertirse así nun motivo para a extinción dos contratos, inda que o servicio sexa por definición necesario socialmente e deba ser prestado sin solución de continuidade pola propia administración administración ou outro suxeto pasivo. A presunta imposibilidade de garantizar o emprego máis alá do prazo de vixencia da concesión deben na celebración de contratos de traballo de duración determinada, pese a que esas tareas deberían de estar cubertas de forma permanente con plazas ben de funcionarios ou, en todo caso, mediante contratos de traballo por tempo indefinido. Mediante a privatización dun servicio público é posible transformar postos orixinalmente permanentes en temporales, que é o que fai a Xunta de Galiza. E, ademais, tamén é posible justificar a desaparición por causas alleas ao desenvolvemento das, das actividades que realiza a concesionaria. Unha concesionaria creada para satisfacer as necesidades da Administración, debe ofrecer a esta o servicio nunhas condicións que sexan máis proveitosas que recurrir a outra empresa concesionaria ou que realizar o servicio pola propia Administración. Consecuencia disto é a devaluación das condicións de traballo do persoal e, polo tanto, tamén as condicións do servicio. En resumen, a concesión administrativa garante, sobre todo, catro cousas. Traballadores máis precarios, cadros de persoal máis reducidos, unha peor prestación de servicio e un deterioro da calidade do mesmo, como vemos efectivamente no catering de Ser Unión. Polo tanto, o meu apoio á iniciativa do BNG. Moitas grazas. Grupo Parlamentario de...